si bocor kemana nih suruh nandain di graveyard eh graveyard yuk graveyard lutan banyak di graveyard aja aman kok aman aman slow slow jangan dianggar lah nggak ada looting lo turun lo turun di batu nisan tuh ada banyak senjata cuk di situ tuh. jangan nggak sopan ya tanya lagi. awas bro depan musuh itu arah 15 oke okay. muter-muter cuk ya itu apa di atas rumah ya di atas rumah Apanya, Cuk? apanya sih? Kuotanya. Ya, elah beli, Cuk. Ya, elah beli, Cuk. Malam-malam gak ada yang beli, eh, gak ada yang jual loh. Nah, lu di, tinggal di mana sih? Tegal. Enggak, maksudnya Tegalnya sebelah mana? Jauh dari kota ya? Di, bukan kota. Dia di pegunungan, Bro. <laughs> Iya, iya, elah. Tegal pertengahan di sini itu jam sampai pagi ada yang jualan tuh. Oke, jadi absen dulu. Boter di Tegal. Ipang di mana Ipang? Di Solo, di Solo cuy. Ipang Solo. Ipang udah itu. Solo temani tolongin angin. <laughs> Suprem di mana Suprem? Supreme ada dia. Suprem dia fokus looting tuh itu udah tidur yang main komputer yang main komputer aja bodoh amat dah ada M14 wah ragu gue tuh seluruh senjatanya panah-panah semua. Panah itu bedil. Eh, yang ya. berantem siapa nih? Gimana sih? Gimana itu? Nomor berapa sih yang berantem? Di atas bro atau gimana bro? Woi woi woi nih. Gimana, tuh Oh, Nomor 4. Lo di dalam rumah ya? Iya. Oh, gua cariin dulu buat muter-muter. Lantai berapa nih? Lantai 3 apa? Supram di atas sendirian, bener banget. Udah mati belum, Cuk? Dapat browser. Ya, eh, bagus tuh. Nah, iya. Dia looting ya ternyata anjing. kasih dua tas lah Ini ada jualan tas enggak? Enggak ada, Cuk. Kan Kalau di situ enggak ada apa-apa ya, Cik? Nah itu kalau kehabisan rokok mau beli rokok mana sih? Ada warung. kalau rokok ada ya? Ada. Yang enggak ada. Rokok ada. Yang enggak ada tadi apa? Yang jualan. Pulsa ya? Yang enggak jualan itu counter counter tutupnya jam sepuluh. Hmm, counter pulsa ya. Iya. Yang mau Loh, ngapain lu? Main bang order di Tegal bang. Laris ya? Laris ya? Iya. Anak kecil aja udah main kayak gini. Oke dah, besok gua jualan di situ dah. Nafas lo kedeketan, cu Besok habis pulang kerja. Yuk kita zona aja yuk Nyari tasi musuh. kagak usah pakai mobil lari aja cuk oke dapat tas akhirnya motor tinggal 2 MB eh, si bocor lurus aja tuh gua ditinggalin Ya eh, lalu depan-depan berani tuh ada musuh tuh. Kayaknya di sini ternyata. Mana sih? Sudah mati ya? Aduh, bodoh pakai recoil sih Waduh, ini pakai granat. rasain oke oke oke ah batu di mana sih di belakangmu seberang ya elah nggak kelihatan tuh rumput semua ada nggak tuh kelihatan ya kasihan si bocor mati sorry sih gua aja mau mati sih tadi tuh aku buat itu aja buat tumbal tuh gue korban terus nih si bocor buat tumbal anjing ya? kalau asli gue aja udah mati <laughs> udah kamar Kenapa gue kayak gini tuh? Mau mau cari apa dulu? Gitu. Damage-nya kecil banget. Kagak ada apa. pakai XM8 ada ya. XM8 ya? Buat tumbal doang. Aduh. Pakai Famas dah. Ipang itu ke, Ipang itu tadi mau buat tombol ke mau. Apanya? Buat tombol. gua diselamat, gua diselamatin tuh sama itu iya katanya itu emang itu ketinya ketinya enggak itu sih ketinya kotor emang gak enak ketinya terlalu dah Iya, iya bang, iya, bang. Iya, nggak apa-apa. Oh. Gua juga sering bercanda, cuk. Lo aja, cuk. musuh musuh musuh tapi level berapa tuh bang ini di mana sih oh ini looting looting ya yeah. woi itu topinya level berapa apanya Topinya level berapa nggak tahu ini dapat dari gratisan tuh Gue nggak pernah beli main-main kayak gini tuh. Udah musuh lagi tuh. Kanan kanan kanan tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh kiri kiri kiri. Tuh tuh tuh tuh tuh tiga tuh. Tuh tuh tuh tuh. Kanan, bawa kanan. Mana lagi? Dek, eh, di mana sih? Kabur katanya. Looting dulu aja lah. Peluru gua habis. Ya, bahannya Ipang. Peluru gua habis. Ya, beli aja tuh. <laughs> Itu kok sih? Pak tuh itu tuh. kiri kiri kiri kiri kiri di rumah pak iya selalu gue looting SMG dulu itu perempuan siapa weh siapa perempuan ah ini eh, ah ini eh, gitu ada di sodomi nih anak atas atas atas zona dulu aja cu weh zona dulu aja tinggalin tinggalin masuk rumah tuh Yona tuh, Yona tuh, Yona men. Yona. Iya, ada yang betah di zona tuh. Kok bisa? Biarin, biarin. Yona dulu aja. Zona tuh. Makanya tas langsung aja bang. Kenapa emang? Keberatan. Biar biar ngesak ngesaknya banyak. Jadinya pelurunya eh senjatanya mak bisa senjata limau. Waduh, racun, racun. Oke, racun. Aduh, tadi teman kita ada yang mati. Eh, lo ada yang minta peluru AR gak? Gue punya 300 nih. Nih nih nih, gue turunin di sini ya. Iya iya. Ini di sini. Ngisi ngisi ngisi ngisi di sini. Nih nih. Oke. Okay. Gua ambil deh banyak banget tuh. Oh, banyak banget tuh. Akau ya, Kak. Oke, dua lihat apa tuh. Ini akan di dalam ada nih. Siapa tuh? Super. Oh, udah diambil, udah diambil. Itu gua ambil lah. Belum, belum. Udah, udah, udah diambil. Zona tuh. Ayo, ayo, jauh, jauh, zona, jauh, zona. sini apa sih itu? Tadi apa? Isinya roti tadi. <laughs> gua apa beri tuh? Ya si bocor mati sih nggak seru nih. Oh, iya, masih banyak musuhnya. Iya, Dengan tumbal bocor kita puyang. <laughs> Iya, ini udah dagingnya enak ya. Iya si bocor dia masih sushi soalnya. Masih sushi gimana? Saya aja buat korban terus. apa apa saya buat tumbel. Bos, ada yang pakai pelontar apa, Di bawah, di bawah. Pelontar. Pelontar apa granat? Granat. Oh, granat ya? Dari atas ya? Dari atas ya? Bukan. Enggak, enggak bener itu dari depan itu. Ada yang lemparin gua tadi. Atau jangan-jangan ada yang oh. Ya, ya, gue tembakin bodoh banget gua. Dua, eh, dua. Iya, dua. Isi dua tuh. Eh naik ke sini aja eh. Eh bang, saya itu. Ada ya, itu. Lihat tuh ibang tuh tembak itu. Bom bom bom ada sih bom. Musuhnya banyak banget woi di atas satu di atas ya aduh ya elah Tolong, tolong tolong tolong tolong nunduk nunduk gua rusak cuk kita mati nih tuh bunuh bunuh bunuh bunuh lo bisa bunuh temennya aduh salah kalau aku ya. pakai grosa cuk